つまらん bomb the 当な猿だと思っていたがそれなりの破壊あまりそうということは手を出してやろうまでやるつもな体の技だっ

Let's go! 交んなもんか バカ後ろだ せてやる決定だかおおっとはっくぞこっちだもう俺だうこっちだ I'm the

動けなくなった仲間など必要ない